саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 26-шы параграф сұйықтың беттік қабатының қасиеттері және ә, жұғу капиллярлық құбылыстар деген тақырыпқа тоқталатын боламыз 10 сынып физикасы оқушылар әрине біздің сабағымызды көре отырып біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар так бүгінгі сабақтың негізгі күтілетін нәтиже сұйықтың бетіндегі яғни керілу коэффициентін анықтау және соған байланысты есептер шығару болып табылады беттік қабаттың қасиеттері жалпы бізде су бетінде қаймақ пайда болады білесіздер барлықтарыңыз яғни барлығымыз ауылда өскен кезде ауылда бір қаймақ жеген кезде осындай бір не болатын еді иә кешкісін қойып қояды таңертең қаймақ пайда болып тұрады иә бұл ненің есебінен пайда болады дейтін болсақ бұл бізде молекулалық қысым күші арқылы яғни молекула бір бірімен не істейді ә, қандай да бір күшпен тартылған кезде бетінде мына жерде не пайда болады ә, кристалдану яғни былай айтқан кезде бір біріне қарай тартылу құбылысы болады нәтижесінде беті қаймақ пайда болады деген сөз бұл бізде беттік қабаттың қасиеті болып есептелінеді деген беттік қабаттың қысым күші тек сұйық молекулаларға ғана әсер етеді деген сөз тек қана сұйықтың молекулаларына ғана әсер етеді мына суретте көріп тұрғанымыз сол иә ал енді беттік керілу күштері деп отқанымыз осы мынау не бар ғой ә, көктем кезінде жаз кезінде біз көпіршікті суды үрлеген кезде домалақ пайда болады иә домалақ көпіршіктер пайда болады яғни осы домалақ көпіршіктер пайда болған кезде беттік керілу күштерінің әсерінен пайда болады деген сөз яғни екі бетте де ә, күштер әсер еткен кезде ол домалақ күйге енеді деген сөз да енді беттік керілу коэффициентін қандай әріппен белгілейміз дейтін болсақ беттік керілу коэффициентін мынандай алты сияқты сигма әріпімен белгілейміз керілу күшінің ұзындыққа қатынасын аламыз мұндағы бізде L деп отқанды ашсақ болады мысалы шеңбер бойындағы ұзындықтың формасы 2πr ал r-ді ашатын болсақ r деп отқанымыз бізде радиус радиусымыз тең болады диаметр бөлінген 2-ге тең болады да нәтижесінде бізде мына 2 мен 2 қысқарады пи д қалады формуланы түрлендіретін болсақ былай түрлендіруге жазуға болады яғни f ті mg p ді деп ашады екенбіз бұл бізде беттік керілудің коэффициенті болып есептелінеді беттік осы жердегі өлшем бірлігі дейтін болса ньютон бөлінген метр деп қарастырамыз ары қарай енді сұйықтың беттік қабатының энергиясы дейді жалпы айтқан кезде бізде жұмыстың формуласын білеміз неге тең а тең ке тең бірақ не үшін мына жерде екі пайда болады деген сұрақ туындауы мүмкін бізде сыртқы күштіңіз тең болады екі беттік екі беттік керілуге тең болады себебі бізде мына жерді қарайтын болсақ ә, керілу күші яғни мына бетте ғана әсер етпейді да ол астыңғы жағына да әсер етеді деген сөз екі керілу күшінің нәтижесінен бізде екі f деп қарастырыламыз нәтижесінде формуланы жаздық міне қараңыздар ал енді керілу күшінің формасын түрлендірген кезде бізде бағана жазған едік иә керілу күшіні бөлеміз ұзындыққа осы жерден f тапқан кезде формуламыз осылай түрленді нәтижесінде алтыншы форма яғни осы бірінші алты мен жетінші форма түрлендірген кезде f керілу күшінің орнына біз не жазады екенбіз мынаны жазамыз міне нәтижесінде келіп шыққан формуламыз ал енді LH, яғни а мен б көбейтінісі бізге нені береді s ауданды береді демек аудан үстіңгі аудан және астыңғы аудан болып қарастырғандықтан екі жағдаймен қарастырғандықтан біз не істейміз 2s деп аламыз иә ә, осылай біз не істейміз сегізінші формуланы мен ә, <coughs> екінші осындай түрде жазуға болады деген сөз сегізінші формуланы иә ары қарай кеттік енді осы жерден біз нені табамыз ә, мына бір сигманы тапқан кезде жұмыстың ауданға қатынасы яғни джоуль бөлінген метр квадрат деп өлшем білген қарастыруға болады екен ары қарай кеттік енді жұғу және шектік бұрыш жалпы жұғу ә, жұғу деп жатқанымыз бұл андай мысалы тамақтың майы ыдысқа жуып қалады иә немесе ә, жаңағы бір бензин то есть майлар машинаның майлары деген сияқты бұл не үшін жұғады дейтін болсақ яғни тартылыс күштері ара артық болса бір бірінен яғни молекулалардың арасында тартыл, тартылыс күштері артық болатын болса онда сұйық денеге жұғады деп қарастырылады мысалы қолымызға су жұқпайды бірақ май немесе қандай да бір сұйықтық болса бал деген секілді ол жұғады неге байланысты арасында тартылыс күшіне байланысты болды екен яғни мынау э, мына жерде жұғып қалған процесін айтуға болады да мына ыдысқа яғни бұл не істеді бұл жерде жалпы олардың арасында молекула арасында тартылыс күші жоғары болғандықтан немесе былай да арасында не болады ә, пайда болады яғни бұның барлығы бізде осы процеске мысал болады сөз яғни сұйықтың майысқан бос бетін минус деп атаймыз яғни майысқан деген сөз мұнаралық минус деп аталады екен да ал енді қатты дененің беті мен минустың қатты денемен қиылысу нүктесіндегі жүргізілген жанама арасындағы бұрышты шекті бұрыш деп атаймыз яғни аралық бізде шекті бұрыш мына аралық шекті бұрыш деп қарастырылады екен да яғни э, жұққан арасынан жұққан яғни ә, жұғу кезіндегі пайда болған аралықты айтады екен да бұл бізде шекті бұрыш деп қарастырылады ал енді капиллярлық құбылыстар деп отқанымыз не капилляр деп отқанымыз ішкі диаметрлері өте кіші түкшелер деп қарастырылады енді бұл жерде ауырлық күші мен міне және керілу күшінің арасында яғни тең, теңестіріп аламыз екеуі бір біріне ауырлық күшін mg mg-ден біз массаны не деп ашамыз ро v деп ашамыз v ді не e деп ашамыз sh деп ашамыз сол кезде формуласы кеп шығады ал енді бұл жерде s-тің өзін ашады екенбіз біз не деп ашамыз? s-іміз тең болады P r квадратқа тең болады демек формула былай түрленді міне қараңыздар одан кейін бар, біз керілу күшін аштық сигма l l деп отқанымыз 2 пи r-ға тең нәтижесінде осы 12 мен 13-ші форманы теңестірген кезде міне қараңыздар P мен пи кетеді r квадрат мен r кетеді сол жерден биіктік тапқан кезде формуламыз кеп шығады және мына r ды ашатын болсақ r ымыз диаметр бөлінген 2 2 жоғары шығып кеткен кезде мына қарастырған кезде мынандай формуланы түрлендіруге болады екен яғни бұл капитал құбылысқа формуласы ал енді осы қаншалықты түсінген түсінбегенімізді анықтау үшін бар болған 3 есеп бердік есептерді шығарамыз және комментарий ретінде қалдырамыз біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар келесі сабақта жолыққанша сау